Bazı insanlar karşılıksız sevgi bulur Bazıları ise bulamaz Bazıları Bazıları o sevgiyi hak etmek için uğraşır Ha, ye yeah zevya ketmekçe uğraşanlardan kork Destek yoktu bu adam çocuktu ve esnek oldun Benle doğurdun ben kendimden öğrendim ulan hafife alınmaması gereken gözü ateşi çocuktur Bu aralar suskunun her yer puslu Kafanda dönüyorsa sadece bir kuşku Seni yapabilirim bu şekilde uslu Zaten kafadaki fikirin daimi tuzlu Rap hayatım tabi yaşadıklarım rap 200 olan arkadaşım Rap saniye saniye bununla yaşadım ben İnsan kandırmak yol değil bence Destek olmayanı küfürle yıkmak yerine Sana göz kırpacağım akımım yeniçeriler Herkes aynıyım kaynattığın avında erime Bana değil sana psikopatlık kelime Çıkış yollarını kapadım ibne Rap'i bilmeyen benden asıl rap'i dinle Bu yoldan kimler gelip geçti bunu bilsen Yazdıkların ile sen kendini sileceksin Dinleyen öğrensen de düşmanını Hasetler içinde bir düş kuranı Ben başımı biner bir kalp kırarım Bir kalp kıdımı iki bin peşin alırım Türkçe rapte salak ergen kaplaşması tarih Tarih ve kaderin olabilir atlası Ergen utanacağı her şeyi yapmaktadır Güç olunca onu rapçi takmaktadır Kısaca güçlü olama haklı değilsin Desteklisin sen hiçbir şeysin bilinsin Sen gelecekte mi geçmişte misin Her neredeysen hayat aynı bir çizgi İbnelik bitmedikçe rap bitmez İbnenin rapini sponsor dinletemez işi bilene go yapmaz sizlerse Mükemmel starsınız yani hiperinden Flow rapin amacı değil ve lakin aracı Yerine göre kelime tıkamak deli kafası Eliyim bunu yemeyen usta işenler heceller Delan benim gibi küsatlar ve ben hepinizi beceremez Çıkış yollarını kapadım ibne Rap'i bilmeyen benden asıl rap'i dinle Bu yoldan kimler gelip geçti bunu bilsen Yazdıkların ile sen kendini sileceksin Dinleyen öğrensen de düşmanını Hasetler içinde bir düş kuranı Ben başımı biner bir kalp kırarım Bir kalp kıldım iki bin peşin alırım Rap'i bilmeyen benden asıllık rap'ini dinle Rap'i bilmediğimi iddia ediyorsun ya Aynen öyle moruk.